Ikus dezagun nola antzertatu diagrama bat. E, Google marrazkiak baditu formaz gain bestelako aurrez definitutako egiturak. Komplexoa guak forma baino. Joango gara txertatura, eta hemen gauza bat, itzulpenean, itzulpen bera egin dute, e, grafikoetarako eta diagrametarako. Eta duan biak hitz berberarekin agertzen dira eh, euskeraz e, programa honetan eta guela aurkezpenetan ere. E, hau, goiko hau estetan agertzen da gaztelania agertzen da grafiko. Grafiko eta diagrama, hemen biak diagrama. Agertzen. Klik egiten badu diagrama gainean, hemen eskubian agertuko dira e, aurrez definitutako e, diagramen kategoriak. Zareta, hierarkia, kronologia, prozesua, erlazioa eta zikloa. Zareta irekitzen badut, bertan ikusiko ditut e, eskaintzen dizkidan aukera ezberdinak. mailak alda ditzaket. E, Balio lehenetzia iru da, baina jarnetzaken bost, eta duan egokitu egingo da, eta alda dezaket kolore nagusia. Adibidez, kasu honetan berdea, aukeratuko dut. Eta hemen, bueno, hau balimada guztokoa dudana, klik egin, eta hemen izango dut. Eta hemen aldatu gali izango ditut testuak. Eta izango dut nere diagrama joten bana ez beste batera, ikus dezagun adibidez jerarkia, kolorea jarriko diot gorrian, hartuko eta adibidez aldatuko dizkiot mailak, lau jarriko dizkiot, eta baute, hau, aukeratuko dut. Demagun, hemen bakarri behar dudala, bat ez, ez ditu dala biak behar pues bueno, hau alda dezaket. Klik egiten dugu gainean. Ezabatu, ezabatu egiten dut konektorea. Eta hartzen dut forma hau eta mugitzen dut goraka. Parean, besteen parean egon arte. Ez pizka bat, hemen ikusten dugu pizka goraka dagoela, pizka bera, hortze marra gorria agertzen den punturaino. Eta hemen izango dut egokitua. Nei baldin badut, ere aldatzen diot izkinetako kurbatura. Eta nela geldituko da. Zabatu ingo dut. Eta joango Urren urrengora. Kronologia, baitu goen bat, adibideen bat modu, lau data, bost data, zei data. Era, ezberdinetan aurkeztuta prozesua, hemen ere, urratz gehiago edo gutxiago. Erlazioa, zenbat erlazioetan, eta zikloak. Zikloak, urratz gehiagokoak edo gutxiagokoak. Era ezberdinetan, aurkeztuak en, testo kuadro hauetan aldatzen ditugu edukiak, eta izango enuke e, eh, zikloa irudikatuta.